ଶ୍ରୀହରି ବିଦ୍ୟାନିକେତନ ସିପ୍ତୁଲାଠାରେ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟଘର ତରଫରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଏକ ସଭାରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଶ୍ରୀ ହରିବନ୍ଧୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମାନସ ମର୍ମଜ୍ଞ ପଙ୍କଜ ସାହୁ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଭାରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ସାହୁ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟଘର ସଭାପତି ବନବାସ ମେହେର ତରଭା ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତିନିଧି ରାଜେଶ କୁମାର ମେହେର ମଞ୍ଚସୀନ ରହିଥିଲେ ସାହିତ୍ୟଘର ସଭାପତି ବନବାସ ମେହେର ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ରୋଶନ କୁମାର ସାହୁ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଲେ ହେଉଥିବା ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ନିଜ ନିଜ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ମନୁଷ୍ୟ ଯେତିକି ଆଧୁନିକ ରାସ୍ତାରେ ଗତି କରୁଛି ସେତିକି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷ କମିବାର ଏକ ମୂଳ କାରଣ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବା ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହେବା ସହିତ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିଜ ମତବ୍ୟକ୍ତ ରଖିଥିଲେ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କବି ଲୋକନାଥ ଦଳବେହେରା ରୋଶନ ସାହୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ଦଳବେହେରା ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱଲିଖିତ କବିତା ପଠନ କରିଥିଲେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷରେ ରାଜେଶ କୁମାର ମେହେର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ସଭା ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ଅତିଥି ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ମିଶି ନାନା ପ୍ରକାରର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ